Ora boas pessoal, aqui é mais uma vez é a revolta. Vamos ter um jogo agora para o campeonato. Desde já deixem-me agradecer por, por verem os meus vídeos. Uh, se têm gostado deixem um like. Um, ehm, Subscrevam-se para continuar a, minha, a ver os meus vídeos, a acompanhar a minha época. Vamos ter agora aqui um jogo complicado com o Galatasaray Futebol Clube. Ele tem uma tática muito estranha. Eu vou jogar em 4-1-3-1-1. Ele vai jogar em 3-3-2-2, mas com com um assado direito. As ordens táticas que eu vou usar vai ser mentalidade de equipa normal, preferência de passe misto, estilo de passe misto, forçar contra-ataques ligado e já vos mostro o resto. vai ver aqui o resto. Estilo de pressão baixa, estilo de corte duro, estilo de marcação à zona e linha fora de jogo desligado. Eu aqui vou, quando começar o jogo, talvez vá fazer já uma alteração. Vou jogar pelo, pelo centro. Vou dar mais posse de bola. Vou jogar pelo centro porquê? Porque ele tem poucos defesas. Está a jogar muito ao ataque. Tem muito no meio campo. E tendo o contra-ataque ligado, é possível que eu consiga hum, romper a defesa dele. Vamos alterar já aqui para, o, para atacar pelo centro. Vamos ver. E o terceiro já com o canto cruza e uma defesa a interceptar. Ferreira de Souza. Começo com um pouco mais posse de bola a falhar o passe. Minha equipa a começar muito mal. Chuta contra o defesa adversário. Começa aqui com, com dois adeptos. O lá Areia a pressionar muito, mas já tem um amarelo ele no centro. Vamos ver se eu consigo. Se eu consigo marcar eh, agora com esta jogada. Não, interceptado. Tenho mais posse de bola, mas não estou a ser eficaz. Já Didi corre Muda de flanco para a ala direita. Prelo cruza e a bola interceptada. Mais um adepto. Uh, o adversário com poucas jogadas de ataque, mas muito perigoso. Querem ver? E gol. E gol do Galatasaray. A única jogada de ataque que ele faz, não, ele está, está a atacar muito. A equipa está a jogar bem, mas não está a ser eficaz. Vai lá Silva da Rosa, cruza como deve ser. Cruza, golo! E Prela a empatar o jogo. Uma assistência de Silva da Rosa. Vamos fazer outra coisa. Vamos tirar o, o contra-ataque para ver se conseguimos controlar melhor o jogo. Está mais eficácia na defesa. Silva da Rosa o que é que vai fazer? Fora de jogo. E canto. E cruzamento cortado pelo meu defesa. Morreu já com o amarelo, no meu médio centro. Este jogo está um jogo que está, está a ser complicado. Correio o que é que faz? Passa para o Botengo fora de jogo outra vez. E a porcaria do telemóvel já começa a ficar lento. coberto não está a jogar nada. Pedrosa também não está a jogar nada. Caraca. Vamos subir aqui o avançado centro. Jadiri. Uma assistência para quem? Ferreira de Souza. Que defesa, caraças! Minha equipa não está a jogar nada. E fim da primeira parte. Deixa-me lá ver como é que ele está a jogar. 88. Ele está já com passos curtos, o cabrão. Vamos tirar eh, por mais um avançado. E a bola sendo setada. O adversário do Caraças Como é que eu tendo mais posse de bola ao gajo com esta tática que não vale nada? Golo! Silva da Rosa! Mama! Vá lá, Silva da Rosa! Golo! Silva da Rosa outra vez! Olha o chulo! Oh! O caraças, ah! O jogo ainda não acabou, mas já me dá qualquer confiançazita. Olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha. O Drosa não está a jogar nada. Carim faz uma assistência para Prelo absoluta contra a defesa. Gol 107 a Vamos fazer passos curtos a ver se consigo que aconteceu? Foi expulso. E o que é que aconteceu aqui, pá? O que é que aconteceu aqui, pá? 4-3 que é que aconteceu aqui? Mas o que é que aconteceu aqui que eu estou completamente perdido? que é que se passa? Nem sei o que é que é de fazer. Bola sendo setada, passa para Silva da Rosa. Estou completamente perdido, nem sei o que é que aconteceu aqui. Para ela, cruza para trás e a bola sendo setada. vai lá, corta a bola. Fora de jogo. Uh, 89. Acabamos a já é o jogo. E acabou o jogo. Mas este jogo, que jogo estranho. Ixi. Melhor jogador em campo Silva da Rosa. Quero agradecer aqui aos adeptos que me deram apoio, ao Gene, ao Sazal e ao Tomek. E jogo complicado. Vamos ver aqui o campeonato como é que está. E ganhei o jogo. O segundo joga mais logo. Bom pessoal, foi assim o jogo 2, um jogo muito, muito estranho. Espero que tenham gostado. Se gostaram deixem um like. Um, Subscrevam-se para acompanhar a minha época, seguir os meus vídeos. Uh, espero por vocês até o próximo vídeo. Obrigado pela visita e fui!